ennaku ziri lumu omwezi guno gwa okutoba omwaka ekumi bbiri mu abiri um, abiri mu goma eh, 2021 eh, um, ensi bwete bwefaanana mukama twagala okumusiima twagala okumweyaza eh, twagala okumwebaza ate era atusiza nate ne ku luno olunaku wano wetuli olunaku olwaleero um, ah, bwe ntyo nno wendi mu studios ndine omukukunavu joseph tamale birundi mutabani wa yowaana ne mole nabatovu bwetuli mu studios amucakala gonnaku olwaleero um, Mm, encha eno yennyini okay uh, twagala okusiima twagala okubayanza tuyingidde omwezi ogwa <laughs> tuyingidde omwezi oguyitibwa gwoktoba kabaka yeka wamusomesa naye kinewica ku bantu nebatandika okubivunula eh. gweyogera ebintu byewano naye abantu nebatandika okubivunula vunula nebatandika okubakbebabifaanaganyatujja kusoma mukatabo kekamu hmm. mutegeere mm. olwamunana okitoba lwebayita oh, olunaku lwa independence eh. ya buganda buganda eh, eh, buganda yerangirira kulunaku olongeso lero lwelibanga lumu hmm. next friday jakuba naku zomwezi munana olwaliwo njagala twogere ku bintu bibiri maite hmm. tuba na budde one nze newunya abantu abamuhawuthi yopalete nti kakati nabbanja yabalinzi nebajayo biliyoni kumi nesi bakwata internal displaced people abafu abawano nebabateeka mu prime ministers office azirecurrent expenditure nga babaliramu sente nabbanja nagamba era owulya bagulako netaka eyo ttaka eri olijjukira ndyebagula okusenzako abebududa sente nebazibba ekiryandongo ettaka ndoza baligula ekiryandongo kankanemagundi eyo nebududa eryebiliyoni omukaaga wama ah. eryalimuaganabanja nabagamba wamakuyu mudimi okunzijeku biliyoni etaano mubagulire ettaka muzimbika eddwaliro nesomero how long are we going to maintain this recurrent expenditure nga bajabuza ee hmm. kati kyekimuvumya ate kubanga bano tebaliizulunga kati oba mubadde muyina enkola y'obusiru mumubbira abantu kati yabalazi kino muyiga okukibbiramu bawakanya kino ate kumulwanyisa naye mumbadde mulowooza nti <coughs> muyinza okufuna omuntu omugezi mu ggwanga naga ntuddire abantu abali wano tubakiipingire wano forever nga tubafudde ba internally displaced people nti nga sente ziva mu government every year okuba mubakeepingidde awo bazaala bakolaki kati yena providing a solution hmm. era bulijjo sente babadde bazirya bazirya so problem nesigalawo nobuuza otisajje nobyanoonya nebikubula these people who do not have been any bududa bududa would been have been evacuated long time ago nga bavaayo dda gavumenti yalocated the money nebatukamanoga nti bazimba kubanga tewabaawo abalimanyininga kati yenabanja bweyaze nalabye muobuzaava naluyuziza bwendi nendwoki obuzaava nga adefendinga bano baminisita lwabusirunguleate obusiru era mbusome mbutereke <laughs> Father, <laughs> you see, this is how our people <laughs> do, are left out. Hmm. Tekakati, do you ani mutufu kuafu na abiru wero ngabali mu this way this comes basi tole ngani badai president nachima abali badukide mu southern sudan neba kumau bali makaga how why, why do you maintain these people as refugees nezo sente zonna baina bakola batya anti ya abaguli detaka iyo issue gwewo because this is current recurrent expenditure hmm. to maintain the people and to buy baina okwera mu budget mu budget mu budget buli mwaka eh a shameless man minister comes up umsaje omukuru ayina emyaka ensanvu naga nti ono mubi nnyo kiwaki government minister government pm oyo minister nalabye omusajja nenkwata kiboko omwana we yalwala obulwadde mubusajja ndoza haniya kati amutambuza amusabirako sente nemukagusinza kuwa kuba katonda wamufuula bizinesi ani gotawa sente ogwe omwana sinza muwa mwana wa minisita ntiomusajja hmm. nti omusajja alwala obulwadde bwenjovu nabusabirako sente kuganga tasobola buwonya kuba mani source of money ekyo kiri mubavubi bebaddewo omulambo ne bagukweka okukwateeko ebyennyanja omuvubiomuntu eh, alwala eh. obulwadde ne bumufuukira eh, kakikawonga sente ekiwundu bwekiti notya nomuwa olukumi naye nga tagenda kiwonya yakyagala kyakangirako bantu mwekka sente musajja namugambye oyo omwana yetaaga kulongoosa naye omutambuza mu buli dduuka mu buli ki bakwatibwa ekyesa kati gwe toyinza mutwala mu ddwaliro kuba eyo yafuuka bizinensi yo muzeemu mwambaza empale nga sinakkuba yamukuletedde eh, anti ngaatambula gene <laughs> kona bano bwe bali wenkompera the minister thinking hmm. and this peasant the reason is the same nti adidde sickness y'omwana which would be operated easily ngaakyali muto has made it a business mm -hmm ya itunamu senti hey. Eh, nono minister ainemi yake nsambu nebu alukuzanga pizan tiwisha maintain displaced internally displaced refugees as a source of income in the prime minister's office angali serikali nchini kwa hivyo na wakani mm. president ya lakini mchala nanono nti edakari liangeli kubeka kaka nyo kutandika kwa hivyo uganda na agana ni mkakati uyu msiru gula empeke mutwalo okubeko kenda olukumi olupi gwe mupi omugezi naye ngaekiragiro kyono kitadde mu nkola yamugoba nonono kati aluwa eh, nagamba omukyalo omulala yali minisita wa public service wagulu mweru wansi muddugavu muzibu nambuuza nti olina loolo gondi yabasomesa mu ggwanga mm, ensi eh, lwaki we need two billion to compile one how much are you losing eh, nga nga register yabasomesa nga tajirina tatinga sasula bani anti anti chicho mpewo yete yakala jijamu kakati atenzo mugezi manya eh, chino ono chaagambie nchikola kati neji ya magezi malala kubanga baba nabalo uza kubba permanent dia consumers consumables kuzimba mayumba you have been stealing this money in the prime minister's office and the minister sina chi nkoze muchi manyanti busiru which are you still in the prime minister's office who is supporting this when a, a person like a nabanja who is not interested in the safety ajachi jawu nabanja na chisobala nabanja na wangoroza anti yes kute anawangoroza wano abantu kati ne next financial year kagulira abalala eyo isu abakuba nabanja kubanga waliwoza nti nabanja nabo opposition bali hmm, wagi naye lyo naba mukuba basimu ndi umu media in Uganda mm. kati eyo yiswe emu yiswe eyokubiri jembadde njagalira twogere ku yensonga eh. ya ya ya mm, bano bamemba palamenti eh. abakwatiddwa apo bamemba baba tuyina ekigambo nga tunatuuka nayo tuyina ekigambo esita mbayo naye bamuyise ku ku cid esita eh. mbayo naye ndomula ku palamenti awo ye bana kunaga nange bagenda kunona bannange yali minisita wa presidensi ensi yonyi ne kati ne esita mbayo amuteringa eyo hmm. when you live longer you bury your own children abaganda bakugamba nti bwowanga linyo eh, oziika baana bo kakati once egovernment leaves fe long time it catches its own people yewale abali mugavenment yebalina eh, anti ekyenjinga era there is fighting everywhere this government is going to explode babbi ba sente oliwo olusa lwamaanyi nnyo mu gavenment muno obusobere bwategendera kyemwabikako kubanga gurupu y'ababbi wali embasekerera nti twagambanga wano kakka nawandika mu kyange nti the hunters will be hunted nga njogera kubyesesewa but when kaka was in trouble he called me and I went, eh, yampise ewuwe nanga nti omuyiseo oyamba abantu eh. do you know why these people want to arrest me i investigated all of the cases involving murders in uganda but i did not submit the reports to the president for fear of being killed bagala kunziyako firos kwata ku copies notereke tamale kati okyogeredde kuledi ate banankolaki tuulire mu nansonyi kukyogeranawandika nakatabu kaka kyakyo okumutiranawandiisa akatabu ti vomitry of spy kakati kokiraba kubanga bwosoma criminality hmm. kakati these people are killing evidence theyare turning to each other they are seeing waliwo yeja mu government who has created panic nti gavumenti egenda kugwa bwolaba abaclose relative ziba museveni nga bn succession battles it means museveni's health is threatening this what they don't know health kati abaana bange batandika okuba enkuŋŋaana tyanira naatusikira twerondemu kitegeeza ki a medical doctor has told them that i have a very short time to live that's why investors are running away embaki kuno anali succession battle kakati bato bonna bamanya kakayinga nina batemi bebijambiya mbamanyi abogiri kaka abogiri tibagala bansigalire nkoleki nangandi eh, kakati yali badatu yamba kuchina ateka kusa mkweke kaka yangami ntinze babadde bagala okunkwata nasanga namata agali kunyanja nga yina bifaananyi bya balamu nangamba nti baadde bagala kunkwatakaka nanga baadde bagala kunkwata nga bagala bakwata omwana wange bwano bamutwala e rwanda manye e rwanda yeyina olda ayingire bamusindikire bamukuba esasi bagende nti omwana nga yaddadduka nange nembateramu omulala babalamu batutte mulala bamusudde kisolo ekiri mu gavumenti gwokimanyi kakazi former ages have been arrested yes why they want to consider it nakugama nti bwosoma mafialism once you see dead bodies on the street the mafias are crack have cracked kakati bagala to consider evidence kakati nzi ate bobalowooza nja mukuba si mukuba kubanga nze omwanange bwemugani tofumbirwa musajja oyo namufumbirwa namukuba simugani nti sijja mujjanja bamugani toddayo kati bakakka bajja ewange sobi yakeera kumakya ku sande nangazi banunye zaaji bandi sanga mapenzi naleka na makagangi abakazi bange babiri nabasajja baba wasa tibampa yuka antuna kamu banunye zaaji zinalimu yai wa mchibuka nibampita kuluwa njisa kayugula katatiba nifuri rabati K sobi sobi came to my home in the morning on sunday tamale uwa bantu banunye ayoji he is a help wina help kati olutari uli olutari uli minisu ya heris na bubazi olowooza gwe mu nsonso olukitegeera tewaliwo ensi eyategeka eddagala lya covid libuleyo ennaku ttaano lyexpiring gyekiri dibirivi lyaweddewo minisito yatiikiriaati mbulaga batugambye gono nti eddagala lyonna lyabadde batidde erigenda okuexpiringa lyaweddewo andi nkubuulira hmm. eddagala libeerako ne percentage 45 hmm. we lyatuukira ku 5 days nga lisigaziza mmeka but the information available gye bambadde lyateekebwawo dde libaleetere badonors batumba eddagala nga waliwo aleese erirye mafias do things beyond a human imaginationalitunde anti hmm. the reaction the monitor story nti eddagala liri expiringa yes mm -hmm. will you it was intended to tell donors that these people temubawa dagala kati dagala libule waliwe yalese yakwa story yali yali eh, yali yali yali yali donors bagende deliberately yes and waliwe yagalu kusupplying ekiri muheresi naboba dukide wange zina mazina obanyi tamaru inachi inachi chenja ah, ah. ulo hmm. nze nsoma and I'm a patient man tewali muntu akoze resistance ya myaka munana like me nagana obukigosi nze sijuuke nkutunulye butunulizi because ihave started many regimes and have the collapse nti ntunulira abantu nti charles degoe hitira yawamba france hmm. bajeno ne bagaa nti aa ah, ah, katukiza okubeera basitugizi baali bahitira charles degoe naganze sifugibwa don't you buy France, German? Let me kind of fight. That's why he have forgot France from 1945. He have come 71. I didn't know he could have come France. yatekanga uli fulenda bamuwangula muli fulenda munagenda museven protested obubbi bwobululu ngaate sibaga nti yali awangudde eni five years semugere yali mupakasiwe ate nga ne semugere mu paliamenti yeyalaga talina kyeyagjayo we not patient people muli mushutam era nagambye mutani wange ejjo nemugamba nti abasiyazi ne baleeta sente wano mwebavubuka mwebavamalawo because you want money nagamba bakazi bange mugende mufumbirwe abaana temujja naye sikyokujaogeba obulenzi buno bakazibwaliyagala bafumbirwe eki nabagamba teri pressure wano kubanga mubabaeyoneekiro kimala maze emyaka munaana ekiro kimala tebali njogako era kati waliwo pulezidenti sente zange ziyamba nanziremera alowooza nja kufukamira ewe nze era mubakubeerangamu tamale nti yaligenza akuweeko nedda zisigaze ngende nkuwabire ewaffe mu nsozi ojja kutambulira mu kagaali kabalemunze eh, sikola compromise mbulamu bwangebuli madda yonna kaweesa kirumira ezo zonna madda ezibaddeyazinvestigatinga abantu n'abamanya mubere bainaina muno eh. yagamba bwagende wa president fairo nazimu abajja mutta kakati bwe bategedde nti aziina because this panic, wa, wa, wa, this panic era mwegamba buulire gavumenti esobola okuvaako abantu ne bazina amazina within a very short time nabagendi mutulire nabbanja comes from government mm. and is not one of the celebrated politicians until recently araizize dasi abantu ne bakuba enduulu tosemu gavumenti nenkugaaliwo okwati mu bwezi and it is mwini we talked about safe houses featured prominently during Edith Mwini when uh, an experienced security person took over do you talk about safe houses? nga jimwaze safe houses are integral part of security since the colonial time abazungu bazileta abali ba demanding at safe houses bazigani eh, bali omuchi basaba chiki anti nkubulire mm. zino zali commercialized kuteka mu bibanja bakubba ko bakazi bachi nizi a misuse of something it does would. not mean mm. that is useless movies came you think they are closed they are operation but why don't they why don't people raise a noise over safe houses so because they are used for the right purpose batekamu abalina okugendamu change of methodology a change of strategy from eri tumwine tujimu muhwezi part of government esirisiriza so in other words another important issue mwa abantu amanyi ebintu bakitwa right things another important issue mm. nti people were complaining about torture of prisoners look at the way Muhwezi has handled have you seen any prisoner going to para to court limping nga bamukubye segeri nyafumuka emisinde <laughs> just a change from where to mine tu kakari ne senior isoma senior security handler intelligence handler kakari nacho eh. nacho bacho gedeko oyogera kusegeja fumule msi hey. nacho nacho bacho gedeko ndi president msave ninga yakagaba temusonga mbali hey. Eh. temubogolera bana uh -uh. Ah. atende mufumula basegeja ante kakati bigenda ampola you can down uh -uh. mm. kakati egundi ojja kusanga ata bebato chalingedda kati nzo kulaba enkovu noganti bebano lwaki ye museveni mujulizaako kwe mwagala kufuna nga mumuwakanya hmm. kakati ekyo mukitegeere ti this government tukiyita political inertia ofkiriningisinasaitoaeasystemiseiving hmm. thing itadapt discards mm. yes the synodes nti cha eh, manga bebirema nga baleeta revival bebalokole traditioning liva eh, revival yeja kakati we are as if we are having a new regime this is why i've written my book back to the same mujini ti emijini eh, bajononangamu ne bagenda kati buli kimu kipya hmm. mwatunda uganda railways nebujikuza rift valley kati muzeeyo ku uganda railways i saw anala DC in Kampala organizing a meeting to form a stronger tax organization you de you demolished the utoda, utoda. Mm. back to the e same e e mm. yes ebintu byonna byonna sente muzikwatire ku account you dissuade the banks and the people feared to, to put their money in the right way speaker jacob Speaker Jacob Olanya yagambye nti ba MP tebateka kuba kwasaba If we do like this, what do they do? What about medical doctors who declare you dead? What about medical doctors who can strip your wife? Your wife is naked. Yes. In fact, let me tell you, to cheat a crop back. Since I have so many enemies, who are itching to grab me? Have I given have I in the last eight years have I given them an opportunity to grab you? Yeah, to grab me. so you, if you want to put it, take it the the the dignity of parliament <clears throat> remained parliamentarians. But you cannot blackmail the government. You put it in law to, to arrest an MP, we need a Mercedes Benz. <laughs> Oh, oh, oh. You pass money, eh. you create a, a VIP wing in the prisons. many of you have had stints in the prison numbers yaliyo moses ali yaliyo muwezi yaliyo how how have you improved the prisons of hey. Eh, tovunana bali ba ba makumi no. mm. kubanga echi akubiri chemba sekeri ya kubanga tiyele chiro chichi no tamale hey. Eh. baba gambie segiri ya mruwade hey. ala na mruwade hey. ya mruwade hey. uh, prison vote ka yedda gala mmekamu wa waka papala mwiti kajiwa kuate ku bachikode kati vote ka yedda gala mmekamu siki beya makumira show us kubamu tekati mnamo mugende hey. Eh. umuseje yali kenya nga yakulira makumira naganti okulijiusinga kusi ya makumira mujewo sukari n'omunyo bamuteekayo kimbu yiko wapi kyakuna ah, usaid komera mufungwa iyo si nyumba yako <laughs> towa chumvi na, na sukari ekyokubiri bamugendo nembabuuza yeah. nti naye gwe oyinza omusajja ayinza okujewo nabbe obumyuvu nogamba nti onaayina embaga nene nnyo ngentazireseewo eyina group of over for almost 500 MPs if they arrest only two can you say that this man is persecuting them the best way would be pass a law but now that's important mukoze parliament mutekamu n'abaana bammwe webabalirira naki eka babakwate kati mukole yo vip mwebabasibira ate abasibakasabategeera nti olimbweka pa pa pa eh, pa eh. lukwago bamufulumya eh, komera nga bagala musiyaga lukwago nomeeya bamuteeka abasajja bonna abali eruzeyo abaliyakodda sente n'atabawoleza tebamuteeka mu kayumba kalala nga bagyemu empale bagala musiyaga yawona atya kati kira komera yeyimirira namwegayirira muleke muleke muleke eh, wacawaca eh, tuli wano lwakubeera ye so you see nti wa important omanyi kiva mu butasoma nnyo omulamuzi mu musango gwa kiri muto omulamuzi bamugamba nti the only mm. gynecologist we have is dokita charlwasi mm. who is part of the accused and we have great reports that these people women are dying in large numbers in rubaga hospital a judge when they are still judges said the government should provide for another gynecologist mm. if he knew that it was as as useful mm, as, as important but, mm. why did he involve in the criminality when the judges were still judges ekyokuba e, mm. nti olimu amukasomusoseya te tewetoka kubeera te munaye bano balinga abagamba kali akatabo kenakusomera nti kiringa emerico dokita to save ecobula kati balina yo okubeerayo mbaka omuntu gwe basiba you show us invoke the law how the constitutional state how an mp can be arrested ekiriwa akiteeka abadde mu parliament bbanga ki qot now qot honorable olanya qot eh. what is the constitution or the law procedures of parliament eh, mwekabira emmotoka ne mukola ki ntubulire ne bwe babaziika naye okubaziika hmm. kati kino ekyabalema kababateekeyo You can make a, don't make a noise. Make a law. Invoke so, so a law. Parliament Go to court and invoke bino, a law. Bino these people have been arrested mm. illegally Tamale. according to the privileges. Mm. Mm. bakoti bayirifu sibabalinda kati bagala okukanga bagala okukanga temujja kukanga tamari bamba palamenti basazeewo neddala bavuganya ne bagala tetujja hmm. kugenda palamenti tugenda kujeema ekyendeesezaakatabo kano e, ettale kekatabo kange okutuusaomu ku butabo bwange bwensinga hmm. okwagala ennyo hmm. era pulezidenti bwe yampandikira ebbaluwa mu bukube Eh, nanyini buyinza sente nazikwata eza publicity mbuzi ngende nkole kakiiko mutani wa mirundi yakola kakiiko nze ate omulalo alimu abampita omulalo atesibikola yi ampe budget yeyange ate nkube bano nze omulalu ate nzite nkube bano mbuŋende mbakolere omuntu amanyi basajja bano abasajja abo bamirina nokugenda ne bapangisa ne hmm. tivi ezaabwe mbwogenda oyogerereko nga basente baziridde why don't you give my money am i hmm. hunting a dog eh, eh, eh, am i hunting a dog kakati nabawandikira akatabo kange mbagamba nti hmm. bannayuganda tebawula bigambo bisatu tuyina politician is very opportunistic ya no ya bululu nsanga bisibe eh. musibe ni si politician mm -hmm. netuja netuvira ni statesman a statesman creates harmony as long as it does not interfere in the running of the state and the society huyi statesman mm. takulira kupa aba wa harmony ni musanyuka nenga temuje kukoyansi tiabimi ingu ba traditional leaders yes mumbere bwe yache violating abakubulumirirwe mm kagati zojosanga a revolutionary changes society taba na bisanja omusaje baganti eh, hmm. ya mwere zinze salo ngobanalo itegeza yakola chi Ee, njate tuine mikole jikolebwa ya mbere kati munone nalongo wagundi nalongo wagundi ashobora jikola tachi ali mbere ngate nalongo mm. mukaga gundi akyasobola okukola emikolo egyo kakati mutambuzi temuzimanyi nze bwosoba ekitabo kyange inside the palace nkugamba ti the biggest brand ihave ever made in my life that has ruined my political career was to join the state house kakati mm. nekonsolinga nenkugamba ti but am consoled by one thing namala emyaka kumi neki nga nsitadde nga museveni museveni tebamumanyi abalabe be tebamumanyi nti a revolutionary statesman does not operate on political expedience why taleka kintu kinamuleta mu future kuba tumanyi lwagenda ajja kukyusa ggwanga kulijja ku pointi emu kuliteeka ku ndala tebaba na bisanja mu america pulezidenti omu asobola okulekawo nga deprovince mu afghanistan omulala jakijjewo mm. but if you are going to remain in power for a long time toyina kyoleka mabega because ojja kisanga kijja kukula kukyambale if museveni had agreed to federal agitators would be fighting a very formidable force he couldn't bawaguzanga nabateekako etteeka kakati museveni eya ereeza etteeka erifuga bakabaka nga tugenda kulonda everybody panicked nadulinaga ntunalizetanga okulonda kwetaga 2010 nedda nedda dijokati dijokati tuyina ekizibu tuyinza okulaba wo kabaka ayingidde mu byobufuzi akwata ebisumuluzo mm. bonna bapanikinga museveni yalireeta yes mm. statesman revolutionary takuliyetingawo kintu kigenda muleta buzibuwa mu maaso mm kakati nkugaye yakubako government yakubulubirwa mumbere everybody was talking about vote and in Uganda they were talking about loss of vote but a statesman and a revolutionary as I pointed out is not a, a politician olubirwa mumbere lwakolaki lwalumbibwa kasaba luteekamu ebyokulwanyisa bakirumira mutimaoba hmm. e, afunayo buli obatakolaki hmm, that's a warning to other traditional leaders mm. yes it quizze someone sibya bululu no edie mm. edie fude tulumba ne badda mwebyo ya yawamba mpondo na kwesi musobe na kwata ek47 e ogende bafundisa nga tuyingide kongo omutwalo ne lubeera eteso wano ne bawamba tiimu gye yali akolaki yali asindise eyo i remembe man kodi ekimu yafa mu lisikyu mission is there Eh, eh, eh, gundi RPTC ekyaliyo <clears throat> kakati gwe a hmm. revolutionary and a statesman cannot compromise to because you are name P then we should batter criminality with peace that's what the expedience say musibi ni watu mutegete so bano ba member of parliament amale kati balabanga abakijjanyo abakijjanye ah, kati tuli mu bendo waliwo nfe mpeze masikiranga nti mwogera ku ebeiro mwogera ku member of parliament ate ba victim omuntu yenna agamba nti hmm. where you quarrel with the police and the government by the time you arrest me you must have evidence okujjako nga it is a preemptive arrest nga bwe balimba president nti abaana ba bobi wendi bagenda kwokya ekibuga ba president bandamanyininga special forces nebatekamu abantu baabo mm. yes nabagamba nti bagenda kwokya ekibuga bazukulu bange nti mubakwate temubakuba mugende mubateeke tuli abaihatating mm. pulyemputive ekyo nkikkiriza mm. naye by the time you arrest me kaka twalibadde tetukayana n'ebyo tulayo yalibadde yatandika dda naye bolaba bakayana nabo mwebali they want to pressurize Museveni to handle the matter politically which a statesman and the revolution cannot do so Museveni chivakala kote chukura ata sobala nkugami tete chukura politically statesman ni mm. politician ba angwana statesman ba member of parliament e revolutionary mm. yes ba uh, boba aga ba politician wa, kakatika nkumulizi what have we lost ba, ba politician because even some of the bills mm. they are returning What if we have a strike for doctors and we see dead bodies in hospitals? So, by more people strike, you can get to Yambachi, it is operationalizing a kuchi. Hmm. Intimidate our president, Mukwatiwa. How? Which state will allow this? Even the council, the councillors at the district level, even Gombola level, will, will demand the same. tulibabaka babantu eh, tulibabaka babantu tulibabaka babantu no mm. you enjoy kankubuulira even history mm. tibasoma omusajja ecelebrated general in the second world war bamwitanga general makasi makasi yaleta korean war naye yali president wa america yagambe if we don't put makasi on trial which have been creating a dangerous precedent for American armed forces. MacArthur was tried in America. Omusajja yakuba abasiriranka Jenu yeesimbawo ne president ng'alowooza wa kitalo ne bamuwangula mu kalulu n'akola ebyabeesi bakatugubaho mukima indisipulini sinkola yava yaa indisipulini tekkirizibwa wantu wonna ababaka ba palamenti ebungereza babagamba nti abatalina mayumba mu london tubawadde okupangisa amayumba omuyasulanga muyaja they were arrested omisir bacommitting offense crime eh, waliwo omusajja bamwita lord acha eri musajja wamanyi ebungereza aline munne ku beach balina omuwala nomukuba ebifaananyi nagasaabaddeyo oyo mulala biri fake olupapula bwe lwabaliwa emitwalo gya dola ataano nebazigabana bubi eyali eh, mukwano gwenadenaga nti ah, ebituufu byaliyo lord archer who was financing the conservative party was put inside a law is a blind kid it doesn't know its parent kati mwekyembuuza kati mwabagaa nti muli bakitalo gaamaje agayina emundu mwabatalina nabusaale kati amaje agayina emundu gobeganaga nti kotimasa eveewo nolaba eŋŋaŋa nolaba empuuta tukiyita pulesidenti which president are you making are you the only because you are always legislation what about medical doctors so you don't agree with the parliament no chekora. no no it will not end there mm. what do you have Are we happy because you are making laws every day? <laughs> But honorable Mpuga, yes, we eh. minister, eh. MP, minister, Why why do you think Murawoza, nti amajega China gali ubukade bumeka? Wali bade wagafuga. Amajega America gaina all sorts of weapons. Wali wagafuga, wali bade wagafuga. Koti maso. Kati bwe kitukanga koti maso. Kati tikyasobola kukolako should we allow it to start in the parliament because they are talking as if bebaliwo bokka it will spread ne tikya afunyisiza omuwala omulubuto ajja kuyisa iti nga banne beziimi eh, abaana baffe tebajja kusoma eh, eh, Why do you think that you are important? you go on research anti you even go on research mm -hmm. anti ekitibwa okimaintaininga nabagamba nti kamiliyoni oyo waliwo jeno yali azanya bino bipuulu nakafumita omuti bwati kamukuba olwi jeno jeno manyi kyeyakola mm -hmm. yadduka misinde teyayanukula kamiliyoni waayi ejeno kanotyengegine gambo lindi Ori kupuru za hivyo. Badi sibiye ye. Badi musibiye. Ye. Mm. Yachimanya. Ikakati kwe. Yavamu. Mwenye mwenge. Mm. Yomu saji anganzi. Akasini ni kama kuburi yumu bala. Mpaba. Omula maza kubuza wachimie yeo chimu balalu. Kakubo ufutanga mtambuzi. You must maintain your dignity. Mm. Kika tipo sema kura mroko. Ye. Ba kuidori yumu bala. Ba kuidori yumu bala. Ba kuidori bala. Ba kuidori yumu bala. So every place must demonstrate mm. the highest discipline in society. Mm. naye balaba nga basobola kitokatebatulekanira bwe kyebagala okukola hmm. nti eh, mata bagifuule politico ngubaolidde ti revolutionary tafuula mata kuba yamanyi kijja kumera newalala nakuba nti omusajja hmm. nali akatasa kenumba nosibira kugundi kunsenene omusajja nasiba empologoma omuntu omulujegerero ga nti embwa embwa egera mutabaza ekyalo ye president Museveni if the military ati chikiri hmm. na ye tujiwe mi na ye gani na ye gani nti umuntu wafita kwa atibua na ye gani so ma member of parliament ufweka angabiliza kuna kwa wili mwevali they want to solve the matter politically but a eh, revolutionary is not a hmm. politician crime cannot be negotiated crimes are handled in the course of law and you are the people who are making these laws hmm. hey. ba, ya mateka bagemeni tukata hey, mtu nga tuina bujulizi ndi kategorize zino eh. Eh. ndi wanafunga nya bujulizi some countries have them yeah. when you go to nidic countries um, police cannot arrest you in your bedroom but they know how long are you going to hide there tuinza kuwele mtendo eh. hey. forever hmm. in, in some nidic countries if somebody kills a person and the police fails to get the killer in six months abagwe nebwe loza changu it was they put a tax task task on the police to produce this man singata batta kati mukiteeke mukuteeka mm. so in other words parliament mufo kyokwekanga biriza nti bafuluma bali badde baitulaizingbafunamuki bali badde bakoze opportunity kibanye okutambula okukyusa etteeka nga nabakasiita bedima amadikole bagaggala ne bakowa bokka fobe tubatukolera tulidiri ntukugamba hmm. nti before you go on a strike you say if youare striking over salaries is the business making a profit to allied workers to paralyze production mm. and which reason are you giving nti criminality temubeeranga mumubaka wa parliament gwebakwatira kongo ngaalwana mm. yes gondi chipoyin subuga he eh, mm. is eh. chipoyin subuga ibata mute he was set free because he was a member of parliament this olanya should not be a populist and if he starts with populism he will fail so bine byo ganti baba kwate bulungi simanyi bade tabali tabali bafraza tabali tabali they were saying baba sibani bakola chi mm. kerezi evayo tumulwanire bamuje kukituuti eh, eh. mm. tukikugamba mubyobufuzi once you see a government turning against religious leaders religious leaders must come up and fight back omusomi oba kujja kukiwaliriyasigulunti webyabuulya bikolaki yes ngono gundi eyali eh, eh, eh, yegalidde mugundi eyo kyabantu nga kibwetere hmm. yes nti kubanga owamawulire yakutta omukazi omubbi bamukutte ntitujja kuwandiika wayi political program kwa hey. kwa are you are you being arrested because of doing journalistic work nenda kwa mkazi are these are these two the most vibrant speakers in parliament eh, sagirinya ne ne ne se atina kugamba ndi abo mm. bakole nsobi aba babaka bakole nsobi initially one babako atibwa eh mm. baga nokukiza ndi waliwo change ya mwezi mutafiri these are brain people who cannot be intimidated they urge you even in parliament no no I'm a commander kubanga ame kamanda mohozi ye discipline ya maji mohozi eh, you didn't know why you should put them there former CDF yes mm. eh, all the efforts were done mm. to eh, ensure the DC people er, get out er, omulamuzi natuka no college obusiru judgment yembizi na agama ntisegirinya aina academic papers because of disqualifying a case of technicality why because what makes hmm. segirinya is being an MP ya yaga la vere mpia cheyambis mohozi mo, mo, mene ya involved buli ya yasama ali involved they are seeing kama su hey, baka nyuse mese kunaka asama wetoso wala kutegela ndi mze um, mba deno mkazi mlochi yaka yaka tuka bamu kuba gwengo vayo ngo gololo jinti omkazi okuba wachi mm. wababu sanje kwa lochi kuwa mkazi okuba wachi <laughs> kumuta gogala obu kazi note kako tv yo vile kube vile manu tiba manyi ndi these people are using the security to target you they are now knowing you mm. eh, oya oganila che oyo baamu tukambie kwa damu vitabu mm. oyo baamu tuburi deko e, e chape yu tamaru chokera kochi mia you see mm. me manye vile mu Uganda obemanyi most of the people in the prison mm. are not criminals mm. baku watabalala mm. this is why I cannot deny since Ghana be a bail. Mm. What is important, what makes a bail? Mm. A bail comes when the police delays investigations. Mm. When, you, when if today the case is, ha, had already commenced, next excitement, they would mm. charge me, mm. don't detain me. in custody without charging me mm. kakati eh, eh, kubogena mnyonyi ya dubai emirates nga bebarudeo wakutula mwoteri ya mm. mbuwa guwa rudeo no boxa suza yes kakati what is causing bail bachi kwa delivery itile police neta polisisa kwa bo naba feri mulimu abantu abali makomera nga baba kwata bebalingi leaders kuchalo mm. omugaga agule taka yakalo babbe taka lyabwe bali makomera ogame bail mm. because you would deny these people bail if you are in UK where nti alimukomera abamuchi mm. uh, uh, naye wanewape webakwata obukwasi bakuteekayo babettakalio basaningireke ate president agamba nti beire eveewo anti nga kituufu bakikoze naye wano nkugambye bakuteekako katinze tepu singa kyovulabanakuba enyondo nenkutta omuntu oyo talimu talinda bako uoja ajoga akwata sente zangu we shall sort it out somewhere else tulikula bako uo tetuli ogera ko kunsimu kabuli ne mukuru what mm -hmm. if um 7 was a king nende byo kuchawaga nabiko ko dunia byo kuchawaga nabiko ko kwata sente zangu ne kabuli ne mukuru ne gamba omwana omwana omwala kirizo musomesa amukoze kubanga amukuba kusomero omukazi akirize esajja kuchale eri mukwata bweyogera nabuli abalonja kutta why operate like that a, a more hardened have been in this battle for the last eight years. I have the resources to fight another ten years. Bwe. Or more. Bwe. Hey. Resources of Zina. Zina. To see it across over resistance. Oh, just Zina. Now use it. <laughs> tutabale katikomao esawa eh, eri omwatulisa ndikyo lyonna nze jogenda sema kozi kusooka nno nkukura kutabala emirundi amukyagala gonna kolwaliro ah, mutabani wa iwana nemboli namatovu nekoni eh. nekoni bwiba tebaali bagamba hmm. museveni yatese nekoni nenteseganya naziteekawo ani yakuba koni afendi mubozi galamba nadduka ekigambo tumaleka tukomawo nti statesman kitabo ki kino eh. kyondetedde kino bakiyita president museveni eh. tujuba mbadde njagala mu ebintu bibiri ngenda bisoma ekyakoni eh, hmm. nebategeere hmm. kinzize enkola submission yange ti statesman kulie someone but does not compromise mm, on the cause of society a revolutionary mm. changes society mm. kugema bana education kola taba na bisanja a politician yo yo yo nsanga bisibe tugende maso yes. tabe